Ben, moi, je, suis confuse moi ça. Oui. <laughs> J'en ai parlé tantôt. Je trouve ça, je trouve que ça, me rappelle des choses que j'ai déjà entendues, que, que, que une sensibilité qui vient me toucher, un espace aussi. Puis je sens que, en même temps, je sens beaucoup intuitivement, sans s'en rationaliser ni rien, je sens qu'il y, a besoin de quelque chose dans l'émergence aujourd'hui, il y, a, comme un flou. Parce que si on est vraiment dans, une, dans un espace de transition, on peut pas, on peut pas prendre les règles qu'on a déjà puis et puis les mettre euh, euh, directement. Il faut trouver quelque chose de transcendant. Ouais. Parce qu'on on change de monde, alors on change de mots dans le vocabulaire, on le sait, c'est un défi aussi. Là. Ça a été nommé aussi au niveau de la, sémantique et de la, au niveau de la traduction du langage pour les communs. Parce que moi, ce qui arrive, c'est qu'avec ma résonance du commun sensible, on aime ça beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui, qui résonne. Seulement, quand je vais dans le monde, dans le vrai monde, euh, les gens me, regardent en disant oui, puis même je pense que des fois ils tournent le dos puis ils s'en vont, tu sais. c'est un enjeu du commun aussi, le langage qu'on emploie. La question c'est comment parler des communs à ma grand-mère. Et dans la discussion qu'on a eue dans l'atelier après, ce qui est venu c'est comment ma grand-mère, comment inviter ma grand-mère à me parler des communs. Et je pense que ça va dans les deux sens. Et je pense que ma grand-mère, qui est maintenant décédée, aurait eu beaucoup de choses à me dire sur les commandes. C'est comme si j'ai effacé des commandes toute ma vie. C'est comme si c'était tellement naturel. Euh, euh, c'est comme si j'ai les portes, puis là j'ai un vocabulaire. <laughs> je pense vraiment que nous sommes dans, voilà, dans une société où de nos jours, euh, comment dire, qui est de plus en plus individualiste, euh, alors que malheureusement personne ne se fait seul. Donc coopérons ensemble, et ce qui donne l'en commun. Donc voilà. Voilà pour moi.